Ah, estamos en Tarapoto con un grupo de visitantes chocolateros italianos. Yo soy Nubia Martínez Guerrero, soy colombiana, soy investigadora, trabajo en genética y mejoramiento de cacao y también en análisis sensorial de cacao. Estoy en Perú y estoy trabajando y estudiando en Perú y hoy hemos hecho un trabajo de análisis sensorial de granos de cacao. Primero pues fue la evaluación de análisis físico de granos de cacao y eh, fue el aprendizaje sobre la base de las normas para hacer análisis físico de cacao, las pruebas de corte que permiten reconocer la calidad del grano de cacao y después realizamos una cata de licor de cacao de diferentes orígenes de Perú y después hicimos una eh, evaluación sensorial de chocolates también de diferentes orígenes eh, para conocer los perfiles sensoriales de esas diferentes regiones y también conocer los atributos diferentes que cada uno de esos perfiles tiene y el potencial que Perú puede tener como país productor de cacao y también pues, el potencial que tiene para hacer chocolate. Bueno, para los chocolateros creo que es una es una empresa y una profesión muy linda, con mucha pasión, porque el chocolate es eso, es pasión. Y creo que tienen que aprender mucho del mundo, de, de qué es el chocolate, no solamente que es un chocolate que está hecho por una empresa, sino más allá del chocolate, qué es el cacao, de dónde viene, cuál es su entorno social, cuáles son sus sabores y aromas, cuál es su genética y cómo eso puede permitir realizar eh, y formar unos chocolates que sean espectaculares para la gente que los consume.